Hai, nama saya Hida. Uh, saya daripada Wangsa Maju. Uh, hari ini nak buat rambut lah, nak potong dengan maybe nak color rambut baru. Um, dah, dah lama kenal dengan Denny, dah since I think lebih daripada 8 tahun uh, memang buat dengan Denny je. Without you, I remember myself, my name. Hi, um, saya sangat puas hati uh, See Just um, Serahkan 100% to Denny Untuk choose all my colours, potong rambut semua Because memang dah lama 8 tahun dengan dia So, memang puas hati sangat See Sebelum ini <laughs> okay bye